mukaan kittu, inja savkat digin kargan. Mukaan jokkaadu bisa atir ahi atirkan nunmi. Tarahi hoonang ahi visa. Eva daukki ukkini muura. Hava oda hava muura. Ohalva daukki talara. Atirkanin hobul tahet boja bisa. Juukki da ahennykki. Oterkaanen multa nahennykki. Umna no, oterkaanen multa nahessa. Aterkaanen jufsada ajufsada ahessa. Taraadirakin tirga juktan tavon hiivsaaragorit. Ella havan meltää täältä no tavon hiivsaa avvaran mitä voi alvaran. Avvakaana kulkea. tikultaa. kulkea da iga saada furtatpi tagoi haranman Tumni ka saada tumni saala dun aladun harandui tagodui. mi milättämiä tubda hururun. Juurun juuren danimakelda lairen ähillä. Tara hiillä nimakta lai muurakin tagon hiivren. Ähi targulden. voi, ehkä iirakin sitä tagot hii, tago hiivren. Eva osas. Eda tago hiivren eri iirakis. Tara hiihi muuva. Ukki hilvara. Tumnikan ei tagovo. تقعد تقانم يورن راهي تقن أردلان هيبرن البرن لتمين يورن تراهي أرو أرو بتاهي تر يورن الله يورن دا تر يوموركن أركا وهموركن تراهي تقن درجلدن نادي سهيلا نادي لرجلدن ترجلا هيلا ولا إيرن تراهي Targeelaahi laa iirakin apet apet hiivran tagottin. Atirkaanen mijerildullaa. Ordalaan hiivran tagottin. Bo irkeeda tagoon hiivran. Eva osas kulchaa tarvoja. Tarahi himulla johki. Ese vevata ojaragun johki. Edakka tagoon hiivran iirakis. Tagottan tagottan daa. Tarahi albaran ilatsami tagoji. Där upptäckte jag i jorden. Juuran da tuumajakki ereda tuodam kunna. Avaka lai hururan. Avaka ne petera kajuk täsvisa tatuut. Avaka lai iiran. Avaka lai imurakin ne pet avakan tavan hiuran nerdalan. Avakan tak kaldan. Edan jirivatin Tata voljuori danjiriuotin dolkette sataratirkan obokoontara ahingi. Obokoonta koldon tara hunakpi tara hi tara ahiva guldon guldonange. Eva osas hatana hunajin. Eva osas togo vonniko sosere. Eda togolti huulingi tiivron. يوتلد هي لك استولتن هي وكيل ارمين دلا من دي دابت مني ولي توغي يورد ايوا وساس البكر هونغل دن تراهي هونغ جنا أبقاي برقي كلان تغشنا هانل دن توني كساو غنّا puurtat kita saav. Togo i haran man. Tum ni saav ta duk. Örse muut apti saav. Ұрығырыты дандыр кері. Тары гүнна бұқартып көлча. Хорубы ахи бейінде камадисе. О камадисе ахи бейінде. Экін дуда кәжу сиясын бейінде. Гүнна бұқарлау келча. Анкал, алтаккал сағово. Өйка каналман никана илла жаңау. Сағово. Pagawaakin taukkaa urutjan kuuraukkaa eurada. Togo voi lätem taikakan imtidai togo du. Togo e, togo ila siltä naterkkaan. On man nikanna ilaran togo jäterkkaan. Imukse on vuuron no unahtui. Hala imukse, imukse voi imtikal togo du. Gokul atamadık hina hada elahada urutnikara. Doi imuk sila buja jengo jengo ayat ilat cengau Ako minduk minduk tikun tikulita. Tagong hul hulban hakki gusa bakal. Tagot injera pasa. tawa yasir ojap da buja ngadongatanal. Eya anal ilintira. Togadu hulbanar hulisignap, jebda orirignap, kusaavakaan. Etä tunnika jende, tunnikon nende, tagava, akka tunnika ura, kunna laagi jären avakaan luhu, tarahiiva. Ähi tarhamajana, tagavalta sildan, ivukseva puuron, mo ajab se kardim, ajama maldi moldi illaran, uupjena. togon no delor gilden atar kan togon tum ni karan da tum ni kala la de pokin da tum ni kara gun na bakan ni karan da ju yi togon ilana hinan tarahi ape tum ni gajan arak ko kan al tatchan al tatchan mol vai ma mal ila ilaran imuk so wa na darn du yi ajatlurgidan. Otamoiduktum nikora volsiguunadalla. Kuulban ojengav moolla jengav ajalla moolla ajatlurgidas. Atamda tum niira, atamda purtan kitara dukkuusa. Tavoi alta siltä. Tartagon noodelurgildan. Opakana maranda juktallaan petlaagildan. Ei kun en ngas, ei kun dat ängnende. Ötür kan dere makanım amacında ekakan. jangan. eye de uldangan. dang de edangnan dirira. Or uldan ilde bijera. Iraksan ilde bijera tavar. Eva dangnan de ora eda. Ekugdat angnan de. On boyo dayi adingnan de tirgan ilba. Haval das nada. Iraksan ilbi olgi das. Uldan ilbi harbin das. ತಿರ್ಕೊಂಡಿಮುಜಂದ ಏಯಜ ಉಳ್ಜನ್ರಿ ಕೊಕ್ಕೋಣ ಜಬ್ದಾನಿರಿ ದಾಸ್ನಾದ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇಲು ತತಿಗೊಲ್ಲಾನುಲ್ರಿ ಜ ದಾಸ್ನಾದ ಅನಲ್ದ ಅನಲ್ನ ಸ್ತರ ಏಕುಂದ ಏಕುನ್ ಮದ್ದ ಟಾನ ಇದ್ದ ಮಾನ್ ಮಾನ್ ದಿ ಭುಜಂಗಾಸ್ ಏಯ ಏಕುನ್ನಾದ ಆಸೆ ನೋನ ಬುಲ್ತಾ ಏಕುನ್ ಕೊರೆ ಉರಕಿನ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬುಲ್ತಾ ಜಿಫ್ಕಿ ತರಸ ಅಂಗ್ದಾಸ್ هربينداس يبتل البتاور هولبان إلكسرن البان هربينداس أوهن البان تتغلان التداس هي أبدا أنني كرت الغني وعادف كي بهندي تغيي هي وكنني نافكي بهندي مون ماتي يوكي مولام تيرا بهندي قلنا بقانده لاغي جرد ترى هي هما جنة هلا بقى دوي قلنا هلا بقى ودك جلاسكي تجمعتم نكجميه Awalif kiwa jengau, irak sangil bi telal jengau, ho hangil bi, uldangil bi harbin jengau, mo yai mo la jengau, mo yai mo ling na jengau, wajar kandui jabdan iring e na jengau wa maridun, amo mi jabdan, tar ta tuwa tuwa dan tarahiela, amo kan hot lagi ran me wandulan ik na nin. iknanin honga jana honga jana hul ban hawalil dan ataran anal jami aba kon hala urunan وتيترخن الجميع وبنا أوكي أودن لاغي وني هوت ترتوي يترنا هو جميل رغري أي ممال بمول بمول جن مانن إلا سفكي أودن أردا تغون ترن هي جميع أما أما سكي منذ hagdila terkargonin kitin togom na kaldo lagi rokinda ayat la sing na kaldo tali nya maksud bijangahon nya majajangahon mordun atas itta kahara jamura da atas tawahul bad uli jangon isani kilahon uyub jangon hulian ili jangon da marbohon da nyamalgi jangan 자리타고 먹고 라기브로 덤디브라다 화라고티 에브라다 어루짱고브라